peach or beer? Um, oh, ano pipiliin ko? So, ato guys, ito. <laughs> Wala! Ayun! ano, that fish. What's ano that? Ayan. It's, it's either rotten egg or buttered popcorn. Buttered popcorn. Ayan, ito. Ayan. ano yan? Butter, ano, rotten egg or buttered popcorn? Mm. Oh my god, I got egg! Rotten egg! that's mo, best! They're eggs. Huh? I don't know. Oh no, it's the same thing. Smart, hindi pwede yung suka. Pwede. Hindi! Okay, fine. Ako either peach or bar. It's either ano. So yeah guys, this one. It's either dead fish. Ano yan? Strawberry? Mm -hmm. Maday? Kainin mo yan. Kinain ko sa akin. Ako na, ako na, ako

Parang tanga to yung tissue. Nagpapa. Ay, gosh. Wow, kasi ikukan pa natin yan. Ikaw na. No. Yeah, tapos na ako. Ayun na naman. Ano? my god! good, guys. Oh. It's either ano, ano tayo, ano? It's so boring. Toothpaste or berry blue. Mm. Mm -hmm. Punta kayo sa bahay namin kailan, pagdating ng papa. Ang sarap guys, ang sarap. Sunday, Saturday, kakain tayo ng bacon. Okay, nain ko yung dalawa kahit ang pan कमी ना निकली God. Oh my God, it's either, ano to? Ah. Banana. 不一样的。 Wala cheat-cheat! Cheating! Go! Cheating yan! Isa, guys, alam nyo na. Tang, di pala kasi ano yan. Ginanon eh. muna. na. <laughs> ayun, ayun, ayun. Yan o. Oh. Ayan. Oh my god, what the heck is this? guys, ayoko na tong challenge na to. either buttered egg or rotten egg. Ganito best. yellow. Yellow. Yeah, bes. Ano hindi yan? Hindi yan. Wait, ayun. Ayun, ayun, ayun, ayun. Ay, hindi yan din. Walang yellow. I think this one. Hindi, tingnan mo kasi oh. yan, yan, yan. Ano ba kasi nakuhan ko kanina? Yan, oh. Yan, yan. Hindi. Yung rotten egg. Yeah, this ano I think this, I think this. Hindi kasi if that one, it should be that thing. Mmm. Mmm. Ibarsak mo dito yun. na kuha. Mico. walang pamalaman. Hindi gwapo talaga yan, tanga. hey! Papatulan ka nito? Papatulan ka nito, guys? Ha? Game go na. Subscribe, guys! Oh my God! Wala, yun na naman. butter egg or ano. Ano ulit to? Yellow na naman. It's good. Bes, wala na. Kasi if this one, yan dapat yan. Yan na naman. Mmm! Tawan! Saan, ano, paano ano pa? Yung may... ba natin to? No, we're not! Kung labas kaya natin to, uga. Di ba may blue-blue yon? Ay! Guys, para makita nyo. Ang init, guys. Whose turn? Your turn. So, guys, para... Parang hindi nyo Guys, ang pangit ko. Ganito. Kasi may ano-ano siya, oh. nasa between them. Ang kulay green po guys. shaving. Mm, ang asin. Mm. Wow. Ahem. Ang napig ko gal eh, kwan. Yung sour apple. Pencil shaving, guys. Mm. Oh my god. Dito yun. Where? Ako na ulit, guys. Parang like Anna. I like this taste. Sarap ng toothpaste. Toothpaste. Sige, five. so, yun ga. Kain na nga, guys. Ito na yung, ano, Bye guys. Yeah, kain pa namin. Yeah, bye guys. Hmm. Yan ano yung intro mo. Bye. I mean yung kwan pag ano. Tapos na. So yeah guys. See you next to my vlog. And don't forget to subscribe and share. If you have questions, just comment below guys. Sorry po yung mga language-language siya. Ah. Na bad words guys. Bad words guys. Guys, kung napapansin nyo kung kung masyadong mababa yung ano kasi yeah. alam ko pag lagyan. At saka guys, at saka guys, ano nga ba Kasi wala pa ako sa bahay, dito pa ako nagtatag. Never pa ako nagtatag sa bahay. Kasi guys, ano? a long story guys. Malagi dito sa bahay po kami naglabag or nag-ano ng challenge-challenge na yan. Gusto yeah. namin next, ano, spicy noodle challenge. Comment oh below, guys. I have questions. I'm gonna do next, uh, spicy challenge. Goodbye, guys. See you next my vlog. Bye!